في وضع معناها مستقر طبعا آه، تلقى العلاج اللازم وطبعا هناك فحوصات وحالته الان في استقرار وان شاء الله لا باس